ئەم قیە یادێ. ئاوا بەم شێوەیە. لێرە مەتریاڵی مەتریال لە مەتریال دەتوانی بەردەکەی بگۆڕی بەردی ئاوەکە سەیریکە ئەمان لەوانەیە ڕەنگێکی کەمان هەیە ئیتر خۆ بزانم بە دڵی خۆ کامە هەڵەبژێری هەڵبژێرە ئێ با بزانم کام ڕەنگە پێ جوانە. تەمامە وا ئەمەم پێ جوانە ئاوا بەم شێوەیە بەم شێوەیە دەتوانی گۆڕانکاری تیا بکەیت لێرا سایزەکەی بزانە سایزی بەردەکەت پێ ئەڵێ چەندێک ورد بێت گەورە بێت چۆن بێت ئەمە سایزەکەی سازەکەیت پێ ئەڵێ ئەمە ئەنگەڵ زاویەی بەردەکە پێ ئەڵێ یانی چۆن مەبەستی دانانی بەردەکە سەیریکە گەر ئانگڵەکەی بگۆڕم ئاوا بەم شێوەیەیە سەیریکە میدیەم های خۆر خۆر لێ یاوایان نەی نە بەم شێوەیە بێت پێم باشە میدیەم بێت با بڕۆینە سەرەمەی تر دیپت واتە عمقی عمقەکەی دوو قەدەمە دەتانی زیادی بکەی کەمی بکەی ئەمە خۆت دیارەکەی دیپ ستایلەر ئەمەش هەر عەلاقەی بە هینەوە هەیە وەتەر لیڤڵ ئەمە لیڤڵی وەتەرەکە چەند بێ بە هەر سەد لە سەد بێ ئەمەش باسی وەتەر ئیفێکت ئەمە زۆر ئیستیفادەی لێ ئەکەی کاتێک کە بیکەی بە ڤیدیۆ یان وەکو برۆیتە سەر ئەمە کاری تاوێت ئەوە زۆر هینا زۆر قوڵە ئەمە ئەنگڵی ئەگۆڕی سەیریکە لەم شێوەیە ئەنگڵە گۆڕی ئەمە ڕیجیوزی ئیشەکە دەگۆڕی ڕیدیوزی ئاوەکە ئەگۆڕی ئەمە ئیش ئیلیڤەیشنە چەندێک بەرز بێت ئەمەم پێ باشە ئاوا بێت ئەمە ئیلیڤەیشنەکە یەک بۆ دوو بێت ئەوە ئاوامدانە بێمە سەر بەردەکەی چۆن بتوانم بەردەکەی ڕووک ئێستا دەتوانم شێوەی بەردەکە بگۆڕم ئەمە بەردەکەی دەوروبەری سەلام بیکە مام ڕەنگە ئەمە ڕەنگەکەی گۆڕی اینجا دەتوانی سایزی ئەو بەردە بگۆڕی من پێم باشە چەندی سازی گەورە بێت جوانترە ئەمە بۆ سازەکەی بەرەو زیادبوون بڕۆی سازەکە هینەکەی زیاترە بێت خۆت ئیدیتی ئەکەی مەسەلەن دەتوا حەزەکەی لێرە فلیم بێت سەیر ئەوە ئیدیتمان کرد سەیریکە بەم شێوەیە بوو کۆنترۆل زد کۆنترۆل زد کۆنترۆل زد پێم خۆشە هەبێت ئەمەش لێرە ئێریا ئێریا ئێریا واتە مەساحە مەساحەی ئەو بۆردەرە چەند بێچووی چەند بێتەوە خۆت دیارەکەیە هەمان ئایدی بۆردەرە ئاوم شێوەیە بێت تەزێک ئاوامی گۆڕم ئابێت ئەمە لاینەکای ئەگەر بڕۆیتە سەر وەڵک ترو لە وەڵک ترو یەکسەر ئەوە بۆ دەرەچیانی ئەم شوێنە وەکو ئاوێکی تابیعی بۆ دەرەچێت حەتاش ئەگەر بیکەیتە ڤیدیۆ وەکو ئاوێکی تەبیعی دەرەچێ ئەم بەرنامەیەم زۆر بەلاوە جوانە هەر تەنها لەبەر ئەم شتانەی چونکە وەکو ڕیل خۆی خۆی خۆشی ناوی ڕیل تایمە واتا یانی بە شێوەیەکی ڕیل یانی بە شێوەیەکی هینی پیشانی ئەیات ڕاستی. بۆیە بەلامەوە زۆر زۆر جوانە ئەم ئەم بەرنامەیە ئاوەکە وەکو ڕاستی پیشانەیە سەیریکە ئۆپشنێکی کەشمان هەیە دەتانی ئەفو لە هینە لێرەیە ئاد فش دەتوانی ماسی دانەی بۆی داینەنەی ئەمە هینەکەی چۆن بێت ڕوونی ئاوەکە چۆن بێت ئیمپروڤد واتە حەرەکەی ئاوەکە ئایا سلۆور بێت سڵاو بێت یان هەر ئاوا بمێنێت بەس من پێم باشە ئاوەکە حەرەکە بکات بە شێوەیەکی زۆ زۆر جوان دەردەچێت ئێستامە چەمەدانێکی کەشم دانا لێرە ئەمە تۆزە سایزەکەی گەورە بێت ئاوایە ئەمە ئێستا زاری بارە بام تەرا ئاوا ئەوە ئاوا ئەوەش هێرە ناپورەیە ئەم نافورەیە بێین مەسەلەن بۆی بزانی هینەکەی بزانە ئەڵێ ئەڵێ فەڵەو ڕایت یانی نسبەی هینەکەی ڕاو دەفەق چەندێک بڕات ئەمە نووسراوە پەنجا مەسەلەن سەن کەمی یەکەیتەوە زیادی یەکەیتەوە سەیریکە ئیلیڤەیشن ئەمە ئیلیڤەیشنی ئاوەکە خۆ دیارەکەی سەن ئەمە لێرە بە تۆزێ بەرزتر داینە مەسەلەن ئاوا ئەمە ئیلیڤەیشنی ئاوەکە ئەوە بەرز و بەرز و نزمی ئۆن تایم ئەمە لە هەر تایمێک مەسەلەن ئەمە نووسراوە لە یەک سەکند سیر کەلەری هینەکە ئەگۆڕێ کەلەری ئاوەکەت ئەگۆڕێ دەتوانین مثلەن لێرە ڕەنگێکی کە دانەی ئەفڕۆ ببورن مثلەن ئەمە بیکەمە پەمەیی مثلەن ئەمە بیکەمە ڕەنگێکی کە سەمە بیکەمە شین ئەمە شەر چینە با بیکەمە ڕەنگە یەکتر با ئەوەی دەرکەوێت کەمام ڕەنگە ئاوا ڕۆنە سەرەوەی تر ئەماش با بیکەمە سەوز شتێکی زۆ زۆر جوانە کڕی بکات بزانە ئەمە لێرە نیە داێنم ئیلیڤشنی بۆ دانم ئیلیڤشنەکە ڵێن بەرز بێت سەن لێرا بێت ئاوا داێنەی تر خۆت بزان بە هەوەسی خۆ چۆن تەسمیمی بۆکەی بیکەم بێین بۆ ئەمەی تر وەتەرفەڵ ئەمە وەتەرفەڵش هەر هەمان شتێوەیە بامان شێوە مەسەلە من لێرە بەردێک دانم لەسەری بەردێک دەردانم هەر بە هەمان شێوە مە لێرا مەتریال و دیپت وەوانە هەموو یەکۆڵی بۆی بتوانم بۆەوەی هینی بۆ دروست کەم سا ئاوی بۆ دروستکەی ئاوا بەو شێوەیە ئاو ئاو دێتە سەری ئەمە مەجرای هینا ئاوا من زۆرترین جوانترین شێوە بەم ئەم شێوەیەم پێ جوانە زۆ زۆر سویمینگ پول سویمینگ پول ئەمە باسی هینەکات باسی مەسبەحەکات ئەمە لێرە باسی تەنها ئاو بورکەیە بێم بۆ ئەوەی مەسبەحێک دروست بکەم پێم باشە مەسبەح لە دواوەی بیناکە بێت جوانتر دەرەکەوێت مەسەلا لێرە مەسبەحێک با دروست بکەین لێرە ئەمە من لێرە مەسبەحێک دروست دەکەم سەیرکە بەم شێوەیەیە با پیشانتان بەم ئەم شێوەیەیە مە مەسبەحە مەسبەحە دروست کرد ئیتر لێرە تەبعەن ئۆپشن هەموو ئۆپشنێکی تیایە مەسەلەن هایتی مەسبەحەکە چەنێک بەرز بێت چەنێ نزم بێت تەبعەن وتەکەی ئەگەر مەسەلەنێک تۆزێ بەرزی بکەی لێرە دەرەجێکی بۆ دانەی مەسەلەن ئەمە خۆی خۆت ئستێپ ستێپ بۆی زارەکەیت مامە پێ باش نییە حەزم لەمای ئەوەی ڕاستی بێ ئەمە زۆر پێ جوانە ئەە نەعفو ئەمەم بە عکسەوەیە ئەمە خۆ تێکستچەر هەر چۆنێک دەوێ دایەنێی بۆی سەیری کە ئەمە وردی هینەکەیەتی چەنێک ورد بێ چەنێک بەرز بێ چەنێک هین بێت ترەمە خۆ و دیاریەکەی مەسەلەن دیبتی هینەکەی چەنێک بێت هایت بەهەمان شێوە روتەیت روتەیتی بێت لە لای ئێکسەوە لە رووی ئێکسەوە وای بێت زەد بێت ئیتر خۆ دیاریەکەی سکێڵ ئەمە خود پێڵێڵەی مثللا نانوێ سکێڵەکەی بخۆڕێت ئەمێ هەر وەکو خۆی بمێنێت ئەمە خۆت لەلا خۆتە مێنێ جا شتێکی کەشمان هەیە پول لایت پول لایت ئەمە لایتی هینا لایتی ئەو مەسبەحەیە دایێنێ لایتەکە بەم شێوەیەیە بزانە وتری گەورەی گەورەیی و بچووکی ئەم لایتە بە دەستی خۆتە خۆ دیارەکەی مەتەلەن هایت بەرزی و نزمی طبعا ئەمە هەر با سفر بێ باشترە بین بۆ سەر ئەمە ئەمە زۆر باشە ئیلڤیشنی ئینەکە لە کوێ بەرز بێت ڕەنج ئەمە زۆر مهمە بیزانین ڕەنگی ڕەنگی ئەم مستەحە ڕەنگی ئەفۆ تنەکەی لایتەکەی چی بێت ئەمە کاتێک کە ئیکەی بە شەو بەستە باس تنگەکە بۆ گۆڕم بە شەو بۆی بیبینین ئەمە ئەیکەمە ببینین ئەیکەمە شەو بۆی بیبینی ها بەم شێوەیە زانا سەرێمەکان ئەمە دەرەجەی هینەکەیە بۆ چ شوێنێک دەرەجەی لایتەکەیە بۆ چ شوێنێک بەتوانی بیگۆڕی زانا بەم شێوەیە سەد و بیست چۆن دەتوانی بیگۆڕی ئەیگۆڕی سای من پێم باشە ئاوا بێت مەسەلەن سای باوی کەمە شین ئاوایە ئەمە دانەیەک دانەیەکی کەشمان هەبوو لەم ناوە ئیتر کاتێکە وەڵکترووەیەکەی یعنی زۆر زیاتر دەرەکەوێت لەگەڵ مەسباح چۆن بتوانین لەناو مەسباحەکە گڵۆ بدانەی ئیتر ئینیمەیشنی شتی تر دانەی ئەمە بەم شێوەیە جا چیتان پێ بڵێم ئەوەش ئەم بۆ کاتێکی کە ئیشاڵڵا وە بۆ دەرسێکی تر خواتان لەگەڵ.